حتما از من عاشق پارتی چی؟ سوار شد یا خدا سلامی دوباره به همه فالوورها و subscribe عزیز حالتون چطوره بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از channel ترولند امروز قراره که بریم قسمت دوم بزرگوار در جی تی ای اندریاس رو با هم دیگه بازی کنیم و کارهایی که دفعه قبل نتونستیم به خوبی انجام بدیم و این بار انجام بدیم <laughs> کارهایی از قبیله بریم دیسکو خانوم زبار کنیم اشتباه شد بریم کمک کنیم خیلیه بدیم اون حلال در بیاریم مثل دفعه قبل گم پایین ساخت من میخوام خب نور حلال در بیارم <laughs> اگه قسمت اول بزرگوار در سنندر ریاض ندید لینکش این بالا میذارم میتونید برید نگاه کنید بدون معطلی بزن بریم سراغ بازی خب <laughs> برگشتیم به گروه استریت <laughs> ای بعد ای بعد من باید پیکانم رو بردارم برم پیکانم کو پیکانم چی بدونم بابا بابا من به تو مسلمون نیستی بابا جوان به خدا تو مسلمون نیستی من دیگه بازی نمی کنم بابا از سری خالی کنم. خودم صافی کنم منو بده بابا اون بدبخت چیکار کنه خب بکانت نیست یه تو نمی نمیخوام من من دفعیمش بهم گفتی پیکانم باشه دیگه آقا گریه نکن مرد گنده خب Üsküdar'dan beni böyle disco. E, disco? Ama ne işin بزرگ باش İhtiyar. نه تو قول دادی لعنتی باشه بابا باش ما چی بریم خوبه با چرخه بریم نمیخواد که بریم که داره اینو بزنه نمیدونم دارم که دنبالم میده خدا دو بخواد منو لاغر کنی رکاب بزنه فرار کن لعنتی الان میگیرنمون والا کسافته کسافت یه ماشین اسم دویست و شیش اونم آلبالویه آلبالوی نیست که این هرچی فیشم یازده سیاهه سیاه نیست بسی آبی تقریبا سرمه ایه خب چقدر خلوت اینجا بزرگ با دست فرمود از دفعه قبل خیلی بهتر شده بیهوده به تو رفتی نداره بی تربیت سلام بلازه یه حالتون چطوره؟ چی؟ بزنیم به چاک چی؟ ماشینم ماشینم ماشینه؟ نه تو این تازه ندازیدی ماشین تو؟ چی؟ داری من عذیت میکنی؟ الان به تو میرسم ماشین تو لازم دارم بفید یه پایین بابا سرخ رو پایین به جایی چیزی که من عذیت میکنی تسکیوز لاشی که صافت تو <laughs> چی؟ یکی دیگه سوار شد ببین من آدم خیلی بدیم بی منم آدم خیلی بشم حالتا میگیرم بیل سخ پولاش پولاش موند من پولاش آخو خب، برو بردار زورت همینه ممه چه ماشینی یا حضرت ماشین من <laughs> اینو دوست دارم خانوارم روش میبرم چه رنگی هم داره چی؟ من محمد ماشین هایی پیدا میشه بی ام وی باورم نمیشه عجب بی ام وی نابیه آقا ببخشید هر خریدیم ماشینتون آیا خانومه آقا دریف نکن لاستیک تو چوب نده تو چه؟ نه نه بریم یکم گاز بدیم گازشو بگیریم برید کنار من دارم میام میری بشر چخ دادی بیرون برو خودم میدونم پولشو میدم پول به قول علی صادقی نقده تکرار کن نقد نقد خریدم تکرار کن نقده چه گریفتی که چه باید بیرون بریم خب، از اونجایی که همه با حسویا میشه همه چی رو درست کرد یا حضرت سرعت پیاده شما تو لیاقت سوار شدن به بیمبر رو نداری پیاده شما با محمد چی شد بس چی؟ منو میخواستی ببری دیسکو نام ببریمش آره چی چرا از اونا میپرسی مستقیم منو ببر دیسکو <laughs> وایسا وایسا وایسا خانوم خانم خانم آی خانم ببین بیموه دارم بیموه سوار نمیشی پا نمیدی پا نمیدی ببین کسافت حالا که پا نمیدی چی؟ به چوخ رفت من به چیت بزن چیت چی بزنم این ماشین از دست بدن به سویان بزن بابا بار بزن دیگه محمد باش یه لحظه بسا دمت گرم فایده نداره تو به باز میرینی توش دیگه نه قول میدم دیگه خوب دارم دیگه مگه چی خوردی؟ یا خدا بیا اینم قولت به قول اون پسری که میخوند برای همه قص هستن انسان های خاص هستن مردی که بوغ نیست <laughs> دختر همه ناز هستن انسان های خاص هستن من که فداتون بشم 去去去去去，خانوم حتما عزیزم من عاشق پارتی <coughs> چی؟ سوار شد یا خدا چی کار کنم حالت چطوره خوبی هستم چه خبر یه چه خبر آره خوش میگذره آره رفتیم اونجا بذار ها چه میگم نه دیگه من بذار حالمو بکنم دیگه چی این زمان کرد بودو کفتت بشه زد فور خودشم نیم آه لعنت به تو لعنت به تو عوضی کجا ترتیبش ترتیبشو بدم ای خجالت بکش من به تو نگاه نکن دیگه من ترتیب رو بدم تو هر کاری میکنی بکن بابا بزرگ باش آبرو نبر بچه ها میبینن بذار ببینم خودشون همه کار میکنن من نباید کاری کنم بریم اینجا <laughs> خب چه خبر بکش پایین ببینم <laughs> <laughs> چی جوریه اوه جور چی اوه آره همینجوری خوبه خوبه خوبه عالی Teraz tu بدم گوش این بود آره واسه دستمزد تو بدم یکی دیگه دمت کرد خیلی حال داد خدافز کسافت میخواستی از من پول بکنی پولامو بده مرسی بابت پولام مرسی بزرگ عجب آدم کسیفی هستی خفه شما مد درک میخوره مثل این که متاسفانه او از خودت متاسف باش بابا نمیخواد اصلا دیسکو هم نمیام اوه اوه اوه محمد لامبورگینی لامبورگینی سلام آجی وایسا وایسا چه خبر گم شو پایین پدر سگ <laughs> نگاه کن خیلی حال میده من تو اون لامبورگینی سوار نشدم تو سوار شدی اینه یعنی چی؟ یا حضرت لامبورگینی بابا پول حلال نمیخوای در بیاری نه بابا بلش کن چه پول حلالی فقط دزدی دوست محمد یه هم اینجا هست دیگه خدا خب ای سلام خانم خانم سلام بابا تو خالی نشدی؟ خانم سوار شو چه خبر؟ لامبورگینیه لامبورگینی تو عمرت سوار نمیتونی بشی سوار شدی چه صافت سوار شو سوار شو سوار نمیشی؟ ببین ببخشید بدون بخشید خانم خانم این خانم چی یا؟ خانم کره جیون سوار شد سلام سلام بیر بابا کسافت بی آقایت بیاغتت همونه که سوار پیکان بشید چون صدا پلیس میاد من یه دیسکو نبردی من مردی که تازه چیز کردی <clears throat> نه من میخوام برم دیسکو دیسکورت میخواییم بریم که خانم سوار شو به چی اعتراض میکنیم پدر سراتی جناب سرگو بکشون براش جناب سربان افتاد دنبالم جناب سربان برم کن این وقتشو کمینم آمدن روی دیوار برون سوار ببینم سه دلار میشه چقدر با دلار هزار تومن دو میلیون هفتصد واسه یه دونه رنگ مش خوب رنگاش آبی راه راه نداره آبی سفی؟ نه بابا پیژامه تو آب سفید هست کافیه نه خانم دارم آره بیا آره، بیا احساس <laughs> جو چه خبر خانم حالت چطوره خوبی آره من خیلی وقت تنها بزرگ تو که بچه هم بود خفه شو محمد ببینیم چه خبر یه جای تنگ و تاریک پیدا کنیم با تو هم یکم اختلاط کنیم میخوام برم تو ساحلش بار کنم آماده اشغال کنیم چیکار داری میکنی؟ <laughs> خدافز چخ دادی مرد میدونم میدونم <laughs> پیاده موندم که من یه ماشین پیدا کن ببخشید ماشین نیست یه چیت بزن چیت چی؟ چی دیگه بابا ماشین چی دیگه سرمون چی چی تفنگ داره چقدر فول چقدر سلام بچه ها برو سایر وزی میکشمتون میکشمتون کی صافت های آشغال بابت پول متشکرم متشکرم تو اینجور مواقع میدونی ما چی میزنی؟ نه اینو میذاریم بچه ها که جی تی بازی کردن میدونن Y e ای سی e جی A A 132 132 چیه بابا سوباروه ژاپنی ماشین نه 132 باشه بابا هرچی تو پراید هاشبک برش کن رفت مال بزنیم بیا بذاری چیت دیگه بزنم خب، ببینی چی؟ من بودی میخوای ببینی؟ الان حسابتو میرسم واسه آها منو نگاه کن ببینم با من بودی؟ ببین این از مشت قدرتی برسلی دوست دیگه لازمش نداری تو هم ببین یا خدا پیکان سلام گم شو پایین پوفیوز پیکان مال منه اون لامبورگینی لامبورگینی چنده فقط بیکار <laughs> باش بریم محمد بریم خسته بریم بخوابیم هم خسته کل پوک تو نه نه نه من پیکانو تردم نه بایست پیکان حالا بعدا بازم میاد میدون موتور سوار شم آماده تکچه خودم اینم بابا باری کله بزرگوار راستی که برید کنار چی جناب سلمان منو میزنی؟ میکشمت مجرم میگیریم پلیس میشی سلام های کد شلواری من اینجا رئیسم قرون سقا من اینجا سر برو کنار پوفیوز برامون گردون گروه ده مرد بله شما مثل اینکه تنت میخاره ای بیورزه ریدی به موتور چیکار میکنی؟ میخوام سوارشم دیگه چیکار قرار انتظار داری بکنم یه چخ دادیم من چه بابا خودت بلد نیستی موتور برونی نمیخوام استنات محمد دفعه بعد برو بریم با بچه ها رایده رو اینا بریم معمولیت انجام بدیم فکر خوبیه دفعه بعد میریم معمولیت اوکی هستیم بریم معمولیت انجام بدیم قطار لعنتی رو با بیگ سموک دنبال کنیم آره. خسته شدم بعد از یه روز پرکار در Grove Street در لوسانتوس باید بگم که <clears throat> من اینجا رئیسم خروس آقا من فهمیدین یا نه من رئیسم من من من من من ماشین سویتم می کنم <laughs> خدافز برو بریم بخوابیم دیگه شبه سوپ شد خیلی خوب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید دفعه بعد میریم با رایدر و اسموک و سویت چند تا مرحله میگذرونیم و قطار لعنتی رو تعقیب میکنیم با رایدر میریم دزدی و کل مراحل جی تی ای رو سعی میکنیم که انجام بدیم و کار کنیم هر مرحله از جی تی ای دوست دارید رو کامنت کنید تا اون مرحله رو براتون بریم و اینکه روی channel gaming هم دارم برنامه میریزم که اونجام به قول گفتنی فقط game بذاریم شاید یه ویدیو Minecraft هم ضبط کردم چون خیلی هاتون گفته ماینکرافت دوست داریم فلان آواتار بزرگوار تو Minecraft میسازم و میریم سراغ Minecraft. دمتون گرم که تا اینجا ما رو همراهی کردید like و sub و اینجور چیزا رو نمیگم دوست داشتید like کنید sub کنید دوست هم like و sub نکنید ولی ویدیوها رو ببینید عشق دمتون خدا نگهدار